Senang bisa ketemu kamu. Dan kamu kelihatan lebih seger loh. Kamu juga, nggak berubah sedikit pun. Kamu tuh ya, bener-bener deh. Aku kira kamu ngajak aku ke sini mau ngerayain aneh pertama kita. Udah dong, Bi. Itu kan cuma kebetulan doang. Kebetulan? Sama kebetulan ya, kayak kamu ngajak aku ke tempat yang sama, kayak pas kalian pacaran dulu, ha? Huh? Nggak gitu, Bi. Move on dong. Kamu lebay deh. Kamu nggak berubah sedikit pun, itu yang lebay, tau nggak? Ngapain pakai ngomong gitu segala? Yang main harus kayak gimana? Ngata-ngatain dia? Emang mantan harus sama-sama benci? Oh, jadi harus sama-sama suka gitu? Oke, kamu yang gak logis, Bi. Maaf kalau kesana masih suka sama dia. Tapi tolong percaya, aku tuh udah ada lagi rasa sama dia. Masa ini pertama kita perang dunia gini sih? Mas, mau pesen dong? Iya, Mbak. Bi, kamu suka spaghetti kan? Mas, saya nasi goreng ya, satu. Oke. Okay. Mas, nasi gorengnya nggak usah. Spaghetti carbonara aja yang ini ya. Mas, spaghetti nggak usah. Nasi goreng aja. Mas, nasi gorengnya di-cancel. Spaghetti carbonara aja yang ini. Uh, itu saja? Iya, itu aja. Makasih. Sama-sama, Kak. Dor. Duh. Ih, Ngelamun jorok ya lo? Duh, bocah apaan sih? Ngelamun lo yang belum mandi. Jorok kan? Lagian ngelamunin apaan sih? Sampai telepon gak diangkat gitu. Eh, gue telepon ya tadi. Sorry, Nat. Gue gak denger. Ih, au ah. Kenapa sih, Mas? IPK jeblok lagi ya. Ih, apaan sih? Underestimate banget dong pinteran gue. Terus kenapa dong, Mas? Cerita sini cerita. Gue lagi masalah sama Lala. Ya Allah, cemen banget sih jadi cowok. Biasa itu mah, namanya hubungan tuh pasti ada masalahnya. Karena sih. Karina. Karina. Karina. Iya. Kenapa? Kemarin gue lagi jalan sama Lala, ketemu Karina. Terus Kala gimana? Gue sih minta maaf. Tapi jatuh gue cendrit doang sama dia. Hah, mungkin pakai data dia habis kali. Posting aja, positive thinking. Ah. Mas, mungkin ini saatnya lo ngobrol sama dia. Sama Lala? Kan gue udah bilang. Sama Karina, Mas. Mungkin saatnya lo dapet penutupan yang seharusnya dari Kak Karina kan dengan gitu lo bisa benar-benar move on bisa ngelupain dia nggak ada yang ngeganjel Lagian juga kasihan kali sama Kak Lala kalau masih ada Kak Karina di otak lo gue bukan nggak sayang sama Kalala Nat iya gue juga ngerti kok mas tapi masih ada yang ngeganjel kan di otak lo otak Kak Karina udah ketemu aja dulu gini gimana kalau gue save nomor dia yang baru lah dia ganti nomor Mantan mana sih yang gak ganti nomor kalau punya mantan sekeras, Mas? Karina. Mat. hmm? lo pikir ini ide yang bagus? Ya, asal lo gak selingkuh dari Kalala sih, menurut gue ini ide yang bagus banget. Lagian kan tujuan lo ketemu sama dia ya supaya dapat penutupan yang pas. Supaya lo gak mikir-mikirin ke Karina lagi. Iya kan? Iya sih. Oke, okay. so sekarang gue mau keluar dulu lanjut nah, nge-vlog. Bye mas, good luck ya sama selalunya. Dadah. It's all that I know The love that you gave another one Kalau kamu diberikan kesempatan untuk mengulang waktu And I thought it would last Momen apa yang ingin kamu ulang? Dra Indra that's been made Although it's hard for me to share what's left unsaid little.